Die farbenfrohe Quietscheente im Blumendesign strahlt jede Menge Flower Power aus. Ihre Flügel sind mit fröhlich bunten Blüten verziert und ein schöner Blumenkranz schmückt ihren Kopf. Das ideale Geschenk, nicht nur für Blumenliebhaber, sondern auch als sympathischer Werbeträger für das nächste Sommerevent Ihres Unternehmens. Um die Schwimmeigenschaft weiter zu optimieren, können Sie die Quietscheente außerdem um ein optionales Renngewicht ergänzen Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität der Schnabels und bestellen Sie noch heute Ihr Muster.